E bana, ni siku nyingine tena, tarehe tisa mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na moja. Uko na mimi Mr 17 ndani ya Ultimate Media. Session yetu ya leo ni Ultimate Trending. Ah, zimepita takriban siku nne tangu Diamond Platinum ah, azungumzie mapenzi yake ya nyuma yaliyopita kati ya yeye na bibi Wema Sepetu aka Madam the Tanzania Sweetheart. Aa, ah, siku ya leo tarehe tisa mwezi wa tisa bwana Wema Sepetu ameamua na yeye kumjibu Diamond Platinum. Bwana, unajua katika kapu ambazo Tanzania bwana zimeexisti ah, hatuwezi tukaisahau ah, kapu hii kati ya Diamond Platinum aa, na Wema Sepetu. Ni kapu moja ambayo ilibamba sana, kila mtu alikuwa anategemea makubwa juu yao na wamepitia mapito mengi sana mpaka walipokuja kuachana, lakini ni, ni kapu ambayo ina, ina, ina sifa yake bwana Siku ya leo dada yetu bwana The Tanzania Sweetheart ameamua kumjibu Diamond Platinum ule ujumbe wake ambao aliutuma kuhusiana na Limisi ah, penzi uh, lake la zamani. Leo bwana dada Wema Sepetu ameandika hivi katika insta, uh, Instagram yake, ngoja nikusomee, sitaki maneno mengi sana, ngoja tuende kwenye fact. Bwana Tanzania Sweetheart ameandika hivi ah, Nakumbuka zamani wakati naanza mapenzi na mwanaume fulani hivi, huyu mwanaume mwenyewe ni Diamond Platinum bwana alishanitamkia hajawahi na hatawahi kumpiga mwanamke kwangu bwana akagonga mwamba na hicho kiapo kiukweli nilienjoy sana More of the story kupigwa na bebi wako kuna raha yake haswa pale kwenye kubembelezana ila sasa sio tupigane kama wezi kidogo sio mbaya alafu iwe mara moja moja sio daily sio lazima wote tufanane kuna wasiopenda kupigwa ila as for me kushtua shtua one time one time is very else jamani うん、いいよね。も Moja kati ya caption ambayo ameandika leo Wema Sepetu, ambayo inaonyesha ni jinsi gani basi amejaribu na yeye kukumbuka ni kwa jinsi gani ah, mahusiano yao ya zamani kati ya na Diamond Platinum yalikuwa. So sio mbaya bwana, unaweza uka comment hapo chini na unakumbuka nini kutoka kwa ex wako, ili wote tu enjoy tu celebrate. Ulikuwa na mimi Star 17 ndani ya Ultimate Media. Usisahau basi kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kupata notification ya update ambayo tunaendelea kuzidondosha kila siku.